буу турбинасында номер 1де муунактуу валга 2 экидеги салмактуу диск орнотулган анда калакчалар бекитилген 3 деп көргөзүүдө төрттөгү соплодон калакчаларга буу түшөт турбинанын иштөө принциби буу газанында алынган буу болжол менен 600 градус цельсийге жакын температурада буу соплого жөнөйт жана ошол жерде кеңейет буунун кеңейүүсүндө анын ички энергиясы кинетикалык энергияга айланат бул энергия буунун агымын кыймылга алып келет буунун агымында чоң кинетикалык энергия бар бул энергия аркылуу турбинанын соплосунан калакчаларга түшөт дагы аларга өзүнүн энергиясын берет жана аны кыймылга алып келет вал жана диск калакчалары менен турбинанын корпусунда жайгашкан роторун пайда кылат корпустун баардык бетине сопло коюлат негизи турбиналар бир нече дисктен турат ар бири буунун энергиясынан алат бул нерсенин жардамы менен вал орнотулган дисктери менен бат айланат жана электр тогунун генератору турбогенераторго берилет башка жылуулук кыймылдаткычтарга салыштырмалуу турбина өзгөчө алар пайдалуу жана экономдуу жумушчу нерсе катары суу буусу иштетилет анан дагы арзан күйүүчү май дагы колдонсо болот ошондой эле турбиналар өтө көп кубаттуулук алат алардын пайдалуу аракет коэффициенти отуз кырк пайызды түзөт